مشترك في تاريخهم آه، احنا ابتدينا يوم 8 مارس الاضراب آه، المفتوح بتاعنا بعد اضراب المتقاطع من اول يناير بدون استجابه آه، احنا جايين هنا لان احنا شايفين ان احنا جزء من الطبقه العامه جزء من العمال المشاكل اللي انا سمعت كل الناس في القطاعات والشركات عندنا اللي حضرتك دي حقائق احنا مش بس موظفين شغالين في القطاع الحكومي احنا بنعتبر نفسنا عمال يوميه زي العمال اللي بيتكلموا دول احنا الحد الادنى للاجور تكونش الصوره اللي بتتقدم للمجتمع آه، الوهميه عندنا حوالين العياده والعربيه دي بالظبط 3 4% من الاطباء احنا آه، عددنا آه، فوق ال 150000 دكتور متسجل في مقام 240000 تقريبا اكثر من نصهم هاجروا بره البلد عشان يشتغلوا بالسخره في دول الخليج او يهاجروا هجره دايما لاوروبا وامريكا واللي موجود في مصر من الاطباء البشريين ما يزيدش عن 50 60000 دكتور بشري واقل من نصهم من الصيادله والاسنان. آه، في الحقيقه احنا آه، آه، الظروف بتاعت العمل بتاعتنا قاسيه جدا القوانين بنرد عليها قانون 47 عاملين مدينه الدوله زي بقيه الناس كموظفين بتحرمنا من حقنا في ان احنا نأدي شغلنا كفاءه، ساعات العمل بتاعتنا طويله جدا ما تتناسبش ما مع طبيعه الشغل بتاعنا، حضرتك ممكن تتخيلوا جراح يقوم بعمليه في اول ساعه من الوحشيه ومفروض ان هو يأديها بكفاءه وثبات، ومطلوب انه يأدي نفس العمليه بنفس الكفاءه الكفاءه رجليه ان احنا ممكن بنشتغل 48 ساعه تبشيطين وفواصلتين بدون توقف نسبه الخطا المتوقعه مننا 0% نتعرض لبدلات آه، ضعيفه جدا بالنسبه للعدد نتعرض لمخاطر الاطباء بيموتوا عندنا خمس اطباء ماتوا خلال الشهرين اللي فاتوا من الانفلونزا الموسميه والعدوى والمرضى الاطباء دول بلا العدوى اللي بيصرفوه بالشهر 18 جنيه ولما بنيجي نتعالج بنتعالج في المستشفيات الحكوميه اللي احنا بنشوف المواطنين بيموتوا فيها بنموت جنبهم فاحنا بنتعرض برضه لمخاطر آه، آه، خاصه بطبيعه المهنه ومفيش اي آه، استجابه من الدوله ليها. بنتعرض لحرمان من حقنا في تاسيس النقابات الدستور بيحرمنا من ان احنا ناسس نقابات لان احنا نقابات مهنيه بيفرض علينا ان احنا نقابه الاطباء ابقى قاعد انا فيها وجنبي وزير الصحه او وكيل الوزاره كلنا زي بعض وكلنا دكاتره بالرغم ان هو اللي بيقمعني وهو اللي بيفرض عليها شروطه قاعد انا وصاحب المستشفى الاستثماري اللي ثروته بالملايين والمفروض ان هو اعضاء في نقابه واحده انا محروم من ان انا اشكل نقابه مع زمايلي اللي بيعانوا من نفس ظروف العمل السيئه المفروض عليا ان انا في نفس النقابه مع الطبيب اللي دخله قد دخلي الملايين المرات آه، احنا محرومين من حق الاجرام وكنا استطعنا ان احنا نكسر ده لان تعديلات قانون العمل الجديده بتكون خطر مطلق على حياه المواطنين وسلامتهم وصحتهم طبعا احنا عاملين بروتوكول الاجراء في خلال اكثر من 90 يوم اضراب من ساعه 2011 حتى الان مفيش عيان واحد مات بسبب الاضراب آه، عندنا خط في الشكاوى ما طلبناش شكاوى بخصوص حياه المواطنين عشان نتفادى النقطه دي بس دايما بيحصل تنكيل وتهديد ضدنا وكان ده حصل قبل المجلس العسكري في اضراب 2011 بان القانون بيمنع ان احنا نضرب في المنشات الحيويه زي المستشفيات. آه، باختصار حياه الطبيب ما تفرقش عن حياه العامل طول الوقت شايل شنطته على كتفه وياخد نبطشيه في المستشفى دي او في المستوصف ده بيطلع من العياده دي للعياده دي بيأدي شغله في المستشفى الحكومي او ما بيقدموش. الاختلاف ان احنا بقالنا ثلاث سنين او اكثر بنناضل ان احنا نغير الوضع ده، بنناضل ان احنا نغير اوضاعنا، بنناضل ان احنا نغير القوانين، بنتحد مع بعض، احنا عملنا اضراب لمده يوم واحد في 2011 لكن ده كان كل قدرتنا قدرنا ان احنا نستفيد من خبرات بعض وان احنا نطور من نفسنا وعملنا بعدها اضراب 80 يوم في 2012 برضه ما خدناش حاجه بتتعدد الحكومات والانظمه وما بناخدش حاجه ما بتتعدلش القوانين ما بتشالش الظلم اللي علينا احنا حاليا في ادراك في الاسبوع الثالث المره دي ده ادراك الصيادله والاطباء البشريين والاسنان زي ما انا قلت في قطاعات كبيره من التمريض متضامنه معانا في قطاعات كبيره ابتدت تفهم ان المشكله بتاعتنا مش مشكله فلوس احنا نجحنا ان احنا نعمل آه، مشروع بينظم بيعدل من طبيعه المقاس اللي تعرضها من حيث ساعات العمل من حيث آه، القوانين بتاعه الترقي وغيره وغيره وغيره نجحنا ان احنا نصمد وان احنا نوصل للمفاوضات بتاعتنا لوزير الصحه ونجبره ان هو يقعد معانا ويعترف بلجنه الاجراء نجحنا ان احنا نحصل على موافقه وزاره الصحه على القانون اللي عملناه دوت نجحنا ان احنا نوصل لرئيس الوزراء آه، باشمهندس ابراهيم محرم طلب مننا ان احنا نستنى ثلاث شهور في الحقيقه احنا كنا ربنا كان قاطع واحد اذا كان هو بيطلب مننا ان احنا نستنى ثلاث شهور هل هو يضمن ان هو يستنى ثلاث شهور في منصبه؟ احنا رفضنا دوت وعملنا مسيره قصر العين توجهنا بيها المقر في رئاسه الوزراء ونجحنا ان احنا نغير القرار دوت وان احنا نقعد مع الماليه كان عندنا لقاء مع الماليه السبت اللي فات متاجل للسبت الجاي عشان نشوف قرارنا في الجمعيه العموميه احنا شايفين نفسنا جزء من الحركه العماليه او انا ادعي ان انا شخصيا شايف ده وشايف ان توحيد النضالات ما بين كل اللي بيشتغلوا الاجر في مصر سواء عماله موسميه او مؤقته او دونيه او موظفين في القطاع العام كلهم بيواجهوا نفس العدو كلهم بيواجهوا نفس الظلم وكلهم لازم يتوحدوا عشان ياخدوا حقهم غير كده مش هيبقى مكتوب لنا النجاح احنا قوتنا زادت لما توحدنا مع بعض قوتنا زادت لما انضمينا على الصيدله والاسنان قوتنا هتزيد لما نضم القطاع الصحي كله وبالتاكيد في المستقبل هنسعى ان احنا نضم بقيه الزملاء من العمال اللي بيعانوا في كل قطاعات الاعمال والاعمال الموسميه المنتظمه او اليوميه. بنمد ايدنا ما انتم تدعمونا